嗱，每個大男孩咧，唔多唔少都會諗過自己用一隻機械人啦，或者機械獸啦，而可以用一隻手錶啊，或者乜鬼嘢去控制佢咁嘅。卡洛斯都唔例外啊，所以我成日都教我學生咧，要擁有無窮無盡嘅想像力。因為幾十年前我擁有唔到嘅嘢，只要我擁有想像力，今時今日我就可以擁有啦。提一提大家，如果大家都喜歡風琴騎侠卡洛斯嘅頻道，請按右下角嘅訂閱。 如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。嗱，喐得啊行嚟行去嘅嘢咧，卡洛斯咧做过好多啦，例如万向车啦、真空吸索嘅 m i c r o b o B 船啦。但系我一直咧都想做一样嘢咧，识得用脚行出嚟。嗱，讲到用脚行嘅机械人咧，第一时间就会谂到 Boston 嘅机械人啦。无论系四只脚嘅或者系两只脚嘅，都一样做得咁好。 卡洛斯啊，当然明白呢啲高科技唔系咁容易做到啦。但系如果唔有啲简单嘅机械开始学习下认识机械人咧，我又真系有啲心有不甘。所以咁多年嚟咧，我都有搜集下呢方面嘅资料嘅。直至到最近咧，我仲好喜欢睇一啲六脚机械人嘅资料。我认为咧，使用 Arduino 配合陀机同埋编程啦，作为 Maker 嘅我都应该可以做得到嘅。睇咗好多款之后咧，我选择咗一款咧比较简单。 容易制作嘅，为咗悭时间咧，卡洛斯下载咗作者部分嘅 3D 打印档案，希望印一只脚出嚟试下喐唔喐先。只系打印咗一只脚嘅部件啫嘛，用咗我五个几钟头。我仲准备咗 MG 九九五嘅陀机三个轴承，仲有配合陀机用嘅摆臂同埋螺丝等等。至于安装就唔系好复杂嘅啫。 嗱，呢個係主部件嚟嘅，將一個 M G 九九五安裝落去做法咧，係將一啲咁嘅滾花絲帽咧，用熱力嵌入去 three D 打印件嘅窿裏边，咁啊可以安裝机瓦螺絲咯。當主體嘅陀機四粒螺絲都镶好咗之後咧，同樣就要嵌入另外兩粒嘅滾花絲帽去安裝第二個關節啦。當然啦，第二個關節亦都係要安裝一個 M G 九九五嘅陀機嘅，安裝方法都係大致一樣嘅啫。 至于条陀机嘅摆臂咧，就要剪短少少，先至能够配合到个 3D 打印件。而安装第三个关节同埋陀机之前咧，仲有啲配件要预备一下噶。咁相起埋呢几条长嘅螺丝咧，成只爪都差唔多完成噶啦。嗱，我哋可以试下三个关节咧。 其实而家都相当顺畅噶啦，有咗经验咧就快快脆脆做到一只出嚟。但系记住咧，左右两只杠咧系对称嘅，所以第一个关节咧系要先做咗镜射先至好打印。卡洛斯咧曾经喺做万向车嗰阵时咧用咗亚加力做底板，结果就断咗。所以今次咧我一开始就决定用六 mm 厚嘅铝板嚟做底板啦。 用得咁厚嘅铝板咧，就必定要用 CNC 机器嚟加工啦。所以我先将画好咗嘅底板图迹啦，放入去 ArtCAM 里边。而大家见到呢六个窿咧，就系为咗安装轴承嘅。所以我要判断内圆同埋外圆各攞几深啦。选择好切割铝板嘅刀具之后咧，我哋先嚟模拟一次。 然后再将几个深浅唔同嘅刀路咧，汇出去成为 G code。有睇过之前卡洛斯介绍 CNC 操作嘅朋友，应该对呢部机器唔会陌生嘅。其实同 3D 打印机嘅操作咧都有啲相似，分别咧就系 3D 打印啦系用加法建模嘅，而 CNC 咧就利用减法嚟建模嘅喎。 做完底板之后咧，就到做面板啦。大家会见到咧，上面呢六个窿咧，就同下面六个窿唔同。下面六个窿咧系正圆形嚟噶，就系安装轴承；而上面呢六个窿咧，就系安装第一个关节嘅摆臂嘅。因此咧，就要利用 CNC 啦，攞出一个咁嘅坑，将摆臂咧完全咁陷入呢个坑里边，咁先至可以发到力噶。同样咧，先做咗模拟切割。 然后再 Open G Code，就又可以放上机器切割啦。见到切割完嗰六个坑咧，都好整齐嘅。将陀机嘅摆臂咧，冚落去应该冇问题嘅。底板同埋面板都切割好啦，我哋尝试将头先预备咗嘅机械臂安装落去试下。第一个关节咧，个底部就有轴承嘅，就安装落去底板度。 而底板同埋面板之間嘅距離咧，我就用兩塊 t h D 打印嘅配件咧嚟固定。兩者嘅距離限制咗之後咧，就可以蓋上面板同埋上好螺絲啦。而最後咧，先至將第一個關節嘅擺臂安裝好。我將每個關節嘅顺滑程度咧都測試一下，然後再將啲陀機咧接駁落去阿 n o 嘗試下驅動。 嗱，我單單用咗一塊 a r u i n o Uno 咧去推動三隻嘅 MG 九九五咧，其實就已經非常吃力噶啦，所以你見到速度都係相當慢嘅。既然橫掂最終都係要推動六隻腳，總共六三一十八隻 MG 九九五，一塊 a r u i n o Uno 就點夠啊？於是咧，我就準備咗一塊 a r u i n o Mega 二五六零啦。嗱，今次咧係我第一次介紹 Mega 二五六零。 佢有成六十几只嘅數碼輸出嘅，再加埋十幾隻嘅模擬輸出啦，配上陀機控制板咧，係可以控制七十部陀機啊！咁當然啦，當控制十八部陀機一齊喐嘅時候，就要額外供應電源啦。好啦，快快脆脆完成埋其他四隻腳，同埋安裝落面板同埋底板之間之後咧，我發覺成隻六足機械咧重得好緊要。 差啲单手拎唔起啊！唉，今次又撞板啦，调翻转头咧，要用胶板嚟取代铝板啦。不过都冇紧要啦，设计及制作嘅过程就系咁噶啦。嗱，我而家先将 m e g a 二 Y 六零简单咁编程，将所有陀机咧个角度调去一个适合嘅数值，然后再另外俾十二伏电源俾佢。咦，企就企咗起身，不过好似猫王咁脚震震嘅。 嗱，经过多番嘅试验咧，我发觉可能出现嘅问题好多嘅。第一就系每只陀机安装嘅时候，我都冇回到中，咁所以咧角度上咧有啲分别啦。第二咧，可能有啲陀机咧本身真系有啲问题啊，好似呢只咁震下震下，极端营养不良。而第三咧就我下载翻嚟嘅呢一套 3D 打印嘅组件啊，其实我觉得真系唔系好够力，佢承托起成只咁重嘅机械兽喎。 所以如果真系想佢躝得喐咧，所有嘅组件都要自己重新设计先至得啦。嚟到呢刻咧，我相信咧，我只能够令到佢俾电就企起身嘅啫。而我相信咧，要 program 到佢，可以利用我嘅手机或者我手表去呼唤佢出嚟咧，我仲有一段好长嘅路要走嘅。但系唔紧要啊，有尝试先有成功嘛。 希望你能夠繼續支持卡洛斯嘅影片，而支持我完成我嘅 project 啊！臨走唔好忘記訂閱、加讚同埋分享啊！